الزملاء الجيران الإخوة والأخوات في كل مكان آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم بكل تحية بتحيوا بها أنفسكم صباح الخير مساء الخير ما كنتم وحيثما كنتم إن شاء الله نتمنى لكم يعني إقامة سعيدة هانئة في مجتمعاتكم التي تعيشون بداخلها آه، اليوم هنتكلم عن الحلقة 28 من برنامج فضفضة خمسة لخمسة واليوم بنتكلم عن آه، الجزء الثاني من آه، آه، كلمة أو فكرة أو مقالة أو ورقة عمل إحنا عملناها علشان أهمية إيجاد إدارة للدعم النفسي داخل المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات الإنسانية آه، في الرابط اللي موجود عندكم على الفيسبوك موجود فيه اللي هو الرابط بتاع الحلقه آه، الاولى وكذلك موجود فيه الرابط بتاع الزوم اذا كان حد عايز يخش على الزوم علشان يشوف الشرائح كلها آه، موجودين الاثنين موجودين عشان الحلقه الاولى والنهارده بنتكلم عن الحلقه الثانيه اليوم هنتكلم عن في الحلقه الثانيه او في الجزء الثاني عن اللي هو آه، اللي هي دوائر حمايه الاطفال واحنا بنشكر الاستاذه ايه ابو زينب والاستاذه هاجر على مساعدتنا في العمل اللي هو الشرائح وتقديمها لكم ولا واليوم برضك هنتذكر آه، بعض الاطفال والعائلات اللي هم متاثرين بالكلام اللي انا بقوله ده سواء كان من اهلنا في اليوغور في الصين او من الروهينجا من آه، بورما او ميانمار او في كشمير المخ... آه، اللي في الهند او في الهند نفسها من عائلات المضطربه دي كلها او في <coughs> آه، اليمن وسوريا ولبنان والعراق وفلسطين والكونغو الديمقراطيه و... وكتير من وتشاد وسط افريقيا الى اخره الى اخره الى اخره واللي هو حاليا بنتكلم عن الجفاف اللي هيصيب شرق افريقيا مره اخرى اللي كل سنه وكل سنتين بيحصل جفاف مره وبيحصل قحط بيصل الى المجاعه بس انا بذكركم بهذه المداخله علشان ما ننساش آه، الاطفال اللي عايشين في المخيمات النازحين واللاجئين والناس المهاجرين اللي هم بيمشوا لمئات وآلاف الأميال من أجل الحصول على عيش كريم أو على مصدر للمياه لهم وللماشية عندهم احنا في الحلقة اللي فاتت أو في الجزء الأول اتكلمنا فيه عن أنواع الأسر وكانوا 12 آه، أسرة والرابط موجود عندكم زي ما أنا قلت في اللي هو على الإعلان في صفحة الفيسبوك الرابط آه، موجود والرابط بتاع الزوم موجود ايضا عايز يتفرج على الزوم موجود واتكلمنا عن 12 اسره دول واتكلمنا عن ان 12 اسره دول هم حقيقيين واقعيين نحن نعيش معهم ليل نهار فلذلك من كتر ما بنشوف داخل انواع الاسر المختلفه دي وجب علينا نفكر بطريقه عمليه ازاي اننا نعمل هذه الاداره او هذه الوحده او هذا القسم داخل المؤسسات اليوم بقى هنتكلم عن ايه عن الطبقات اللي بتحمي الطفل داخل الاسره بتاعته المره اللي فاتت من شهر تقريبا اتكلمنا عن اللي هو انواع الاسر ال 12 اليوم هنتكلم عن اللي هو آه، كيف انواع حمايه الاسر او ايه طبقات حمايه الاسر انا هشرحها لكم علشان صعبه ان تشوفوها فقط على الشرايح انا اعتبر ان الاب طبقه أو دائرة للحماية الأم طبقة أو دائرة للحماية الجد الجد طبقة أو دائرة للحماية آه، الجدة طبقة أو دائرة للحماية أصدقاء الأب طبقة أو دائرة للحماية أصدقاء آه، أقارب الأب طبقة أو دائرة للحماية جيران الأب طبقة أو دائرة للحكاية وهكذا يعني أنا يعني الأب طبقة والجد طبقة الأقارب والأصدقاء كل واحد منهم طبقة الأقارب طبقة تحمية أصدقاء طبقة والجيران طبقة الجد طبقة الجدة طبقة الأب طبقة الأم طبقة إلى آخره بس بس محاولة أبسطها لأن الأمر ده فكرة جديدة وعايزين نشرحها للناس إلى عدد طبقات الحماية أو دور الحماية اللي بتحمي الأسر أو تحمي الأطفال داخل الأسر فلو طيب، كان احنا عندنا أول أسرة هنتكلم عنها هي الأسرة الأكثر استقرارا الأسرة الأكثر استقرارا وفي مجتمع مستقر يعني ايه اكثر استقرارا يعني فيها الجد الاول عايش الكبير والجد الثاني عايش والجده الاولى عايشه والجده الثانيه عايشه شوف بقى همشي معاكم دلوقتي في عدد طبقات حمايه الاطفال داخل هذه الاسره الكبيره الجد واقاربه واصدقائه وجيرانه ادي اربعه والجده واقاربها واصدقائها وجيرانها اربعه من ناحيه الاب يبقى ثمانيه من ناحيه الاب و8 من ناحيه الام يبقى 16 ده في الجد الاول الكبير الجيل الثاني من الاجداد اللي هو الاصغر فبرضك اربع طبقات حمايه من ناحيه الجد من ناحيه الاب واربعه من ناحيه الجده من ناحيه الاب يبقى 8 وكذلك 8 من ناحيه الجد والجده من ناحيه الام يبقى في جيلين الاجداد اللي موجودين عندنا داخل هذه الاسر لو كانوا عايشين بيكونوا حوالي 32 طبقة حماية ده إذا كان الأب الزوج والزوجة تزوجوا في مبكر يعني في بعض المدن وبعض الثقافات آه، وفق القانون طبعا مش مش الزواج المبكر اللي هو غير قانوني لا الزواج المبكر وفق القانون المتعارف عليه في البلد فبيكون بيتواجد الجيل الاول من الاجداد والجيل الثاني من الاجداد ها ودول بيمثلوا 32 طبقه حمايه زائد الاب والام كل واحده فيهم بتسمي بتساوي اربع طبقات من الحمايه يعني الاب وجيرانه واصدقائه واقاربه وكذلك الام وجيرانها واصدقائها وقريبها يبقى بتتكلم على 40 طبقه حمايه وكان الطفل زي الايه زي اللي هو آه، آه، اللؤلؤه او زي آه، الزمرده وحواليه كل هذه الطبقات من الحماية بقى في 40 طبقة حماية في الأكثر الأكثر استقرارا واضح؟ الأسرة المستقرة أيضا ها هيكون الجيل الأول من الأجداد مات الاثنين سواء من ناحية الأب أو الأم يبقى فاضل لنا جيل واحد من الأجداد اللي هو أبو الأب وأمه وأبو الأم وأمها يبقى عندنا 16 طبقة من الحماية لأن كل واحد من هؤلاء الأربعة عنده أربع طبقات من الحماية لما يعني هو وجيرانه أقاربه وأصدقائه يبقى بنتكلم على 16 طبقة من الحماية زائد الثمان طبقات من الحماية اللي بتمثلهم الأم والأب يبقى عندنا 24 طبقة من الحماية إذا وجد الجدان من الأب والجدان من الأم واضح؟ ده بالنسبة لنا اللي هو النوع الثاني من طبقات الحماية اللي موجودة في المجتمع علشان تحمي الطفل تحمي الطفل داخل الأسرة طيب النوع الثاني من الأسر هي الأسرة المستقرة في مجتمع مستقر طبعا الحاجات دي كلها شرحت قبل كده وعندكم اللينك بتاعها واللي الأجداد الاتنين ماتوا من ناحية الأب ومن ناحية الأم الجيل الأول والجيل الثاني ما فيش فقط مش فاضل فصل عندنا إلا إيه إلا إن الأب والأم فقط الأب والأم فقط فالأب واصدقائه واقاربه وجيرانه والام واصدقائها واقاربها وجيرانها كل واحد فيهم بيمثل اربع طبقات يبقى عندنا في الاسره الثالثه اللي هي المستقره ها داخل مجتمع واللي مات فيها الاجداد كلهم بتساوي ثمان طبقات للحمايه يبقى الاول 40 طبقه الثاني 24 طبقه الثالث 8 طبقات واضح يا شباب علشان تعرفوا مش عشان علشان نعرف ان قيمه الجد والجده واصدقاء الجد والجده وقيمه الخال والخ... كل هؤلاء الناس قيمتهم قد ايه؟ لما نيجي ننظر انا هضرب مثل حصل لي وانا صغير كان عندي حوالي 8 سنين او 7 سنين وكنت في يوم من الايام طبعا انا اصغر طفل عندنا في لابويا وامي كنت متدلع شويه وفي يوم من الايام قلت اما اخش اروح اخش السينما ودخلت السينما فعلا وكانت اللي هو التذكره آه، اعتقد يعني مثلا بقرش ساغ او بقرشين ساغ وكان في فيلم اسمه ان ام الهند او ماذر انديا والفيلم ده كان طويل يمكن ساعتين او ثلاث ساعات وانا ايه لما تخشوا انتوا في درجه ثالثه في السينما من حق الشاب اللي قاعد في درجه ثالثه انه يتفرج على الفيلم عرض اول وثاني وثالث ورابع الى ان تنتهي السينما. فضلت وانا صغير كده عند ثمان سنين بس عشان كل قيمه الاقارب والاصدقاء للوالدين آه حصل ايه؟ ان انا نمت نمت خلاص وطبعا الاسره عندي في الحلميه كل واحد فيهم يعني مش ممكن يعني بيدوروا يمين وشمال هاني راح فين هاني راح فين هاني راح فين احنا بنرحب بالاخ الطاف حسين وبنرحب بالاخ علي الشوا استاذنا في الميديا والطاف حسين كذلك استاذنا في العمل الانساني والاجتماعي آه فاللي حصل ايه اللي حصل كلهم قاموا على قدم وساق انا اصعدت من النوم صحاني الحارس في السينما وقال لي اتفضل خلاص احنا هنقفل السينما خرجت في الشارع الدنيا ضلمه زمان ما كانش فيه فوانيس نور في الشوارع ما كانش فيه فوانيس آه، نور آه، في الشوارع امشي يمين وشمال مش عارف فقدرا ان كان في شيخ من المشايخ معدي وجاي من شارع محمد علي داخل على الحلميه فبيقول لي يا ابني انت رايح فين؟ قلت له مش عارف مش عارف بيتنا مش عارف مش عارف بيتنا قال آه، طب انت اسمك ايه؟ قلت له اسمي هاني قال لي ابوك اسمه ايه؟ تو اسمه الشيخ عبد الجواد البنا قال لي بس انا عارف ابوك يبقى ده صديق الاب شوف قيمه صديق الاب قيمه الجد قيمه الجده قيمه اقارب واصدقاء وجيران الجد والجده والاباء والايه والامهات فاخذني ورجعني على البيت بس بذكر القصه دي قصه حقيقيه ممكن تحصل لاي طفل لو انا هذا الشيخ ما قابلنيش وانا تهت في الشارع وقابلني شخص اخر من الاشخاص المشبوهين او الاشخاص الفاسدين واخذني وهو عمل فيا الأعمال وتهت عن أهلي وجيراني إلى آخره. النوع الثالث من أنواع الأسرة أنا اتكلمت عنه اللي هو الجدود كلهم ماتوا. فأصبح الحماية 16 32 طبعا من الحماية للجدود اللي هو الجيل الأول من الأجداد والجيل الثاني من الأجداد راحوا أصبح فقط الثمان آه، طبقات أو دوام الحماية بتاعت الأب والأم. النوع الرابع آه، من الأسر هي الأسرة اللي هجرت يعني مثلا انا لما جيت هنا في بريطانيا اعتبر مهاجر لما الشباب سافروا من سوريا ومن لبنان ومن ومن العراق وكذا لامريكا اللاتينيه من غير والاوروبا والامريكا والكندا مهاجرين فمين اللي بيسافر؟ بيسافر الابن ها وفي الغالب ما يكونش متجوز وان يتجوز ففي الغالب في المهجر في بلاد مهجر لا بيكون لا اب معاك الجد مش معاك والجده مش معاك والاقارب مش معاك فبيكون مين اللي معانا يا شباب بيكون انا وزوجتي الاثنين اهو كل واحد فينا اربعه سوف تتمتع الاسره في المهجر باصدقاء وجيران الوالدين فقط مفيش اقارب بقى نادر لما تلاقي اقارب الا لما تلاقي بعض العائلات الاسيويه اللي جت من الهند وباكستان وبنجلاديش وبعض القرى يعني ايه تعرف من بعضهم لانهم كانوا جزء من المجتمع اللي هي بريطانيا يعني مش هجرتهم خلتهم عشان العماله هناك يبقى هنلاقي في في الاسر دي الاب دائره للحمايه والام دائره للحمايه وجيران الاب دائره للحمايه وجيران الام دائره للحمايه واصدقاء الاب دائره للحمايه واصدقاء الام دائره يبقى عدد طبقات الحمايه او عدد دوائر الحمايه للاطفال في الاسره المهاجره هيبقى سته مش ثمانيه. الاجداد كلهم عايشين كانوا 40 آه، الجيل الثاني من الاجداد عايشين ب 24 الاجداد مش عايشين بقى الاب والام فقط بقى ثمانيه ودلوقتي الاب والام بدون الاقارب بقوا سته ست طبقات حمايه خلاص حتى في بعض المجتمعات دي ان الاطفال الصغار لما بيولدوا بيعتبروا ان الاقارب بتاعتهم هم اصدقاء ابوهم واصدقاء امهم يبقى احنا في الاسره الرابعه اللي هي بتتكلم عن ده في المهجر ها يعني مثلا في في مئات الالاف من او ملايين يعني مثلا من لبنان في 12 مليون موجودين في امريكا اللاتينيه ويمكن كل واحد فيهم عمل اسره فالاسر دي كلها في الغالب الجيل الاول منها كان بس الاب والام فقط وبعض الاحيان كنت تقول الام يمكن بعد كده فيما بعد تكون مش اصلا من اصل البلد طب الاسره الخامسه آه ايضا بنتكلم فيها اللي هي الاسر المضطربه في اسرتين مضطربتين او يعني هنخش في يوم الاسره المطلقه آه، او الاسره اللي فيها آه، ايه يا ربي مطلقه او الاسره اللي هي اصبحت الام ارمله فدي بنسميها اسره مضطربه وغالبا ما يحاط الاطفال باصدقاء مين في الاسره المطلقه وجيران الراعي الولد الراعي ممكن تكون الام هي الراعيه للاطفال او الاب هو الراعي للاطفال يبقى مع الام او مع الاب هيكون اصدقاء الاب لو كان مع الاب كان هو الراعي واصدقاء اصدقاء الاب وجيران الاب واقارب الاب ولو كانت الام هيبقى اصدقاء الام وجيران الام و آه، اقارب الام يبقى كل في الاسره دي هيكون فيها اربع دوائر من الطبق اربع دوائر او طبقات بتحمي الاطفال اطفال المراه المطلقه او اطفال الرجل المطلق يبقى من من من, من 40 ل 24 ل 8 ل 6 ل 4 خلاص في بعض الاسر دي كلها بترتفع لمو واحد او اتنين لو كان بعض الاجداد موجودين بيحاولوا يساعدوا الام المطلقه او يساعدوا الاب المطلق يبقى احنا بنتكلم عن الطبقات اللي بتحيط الطفل بعد الطلاق بتقل لأربعة قد تصل إلى ستة في بعض الأحيان النوع السادس من الأسر اللي هو الطفل اليتيم طفل يتيم احنا معروف عندنا اللي هو اللي مات عنه الاب اللي هو العائل فبيصبح الاطفال عايشين مع الام ها في بيتها او في مكانها وقد يكون مع الام دي اصدقائها واقاربها كطبقات او كدوائر بيساعدوها او جيرانها الى اخره كان يكون مثلا بعض الاجداد بتكون الاسره دي فيها أربع أنواع من الطبقات أو الدوائر بتحمي الطفل مع الأم يبقى الأم طبقة والجيران والأصدقاء الجيران طبقة والأصدقاء طبقة والأقارب طبقة أما لو الاتنين ماتوا الأب والأم وأصبحوا الأطفال عايشين مع الأقارب يبقى فيه بيحميهم ثلاث طبقات فقط اللي هم الأقارب والجيران والأصدقاء اقارب والجيران الصغار يبقى احنا نزلنا شوف قد ايه طبقات الحمايه بتنزل لا بموت الناس او بالطلاق او بالكذا الى اخره الى اخره يبقى بالتالي بيكون تعرض الاطفال لمش في داخل مثل هذه الجواز بيكون اكثر خطوره للتغيرات النفسيه والتغيرات المجتمعيه لان طبقات الحمايه اللي على الطفل الصغير بتكون بتقل بتقل بتقل ده في حاله اسره الطفل اليتيم يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي على ست انواع من الاسر خلي بالكم يا شباب أنا لست بطبيب نفساني لكن أنا بقرأ الشارع اللي احنا عشنا فيه في داخل مثل هذه المجتمعات مع النازحين ومع اللاجئين ومع المهاجرين فبجتهد ان اطلع فكره علشان نجبر الجمعيات انها تنشئ اداره او قسم او وحده للدعم النفسي داخل الجمعيات يبقى ده بالنسبه للطفل اليتيم بيكون محاط بثلاث طبقات اذا كان الاب والام توفاهم الله وهم عايشين مع الأقارب النوع السابع من الأسر اللي هو النازح زي مثلا في القضية السورية أو في القضية العراقية أو في القضية اليمنية الناس خرجوا من مدينة لمدينة داخل الدولة أو من قرية لقرية داخل الدولة فلسه الثقافة واللغة والتاريخ موجودين لكن المجتمع تغير لأصبح مجموعة من النازحين مش هم نفس الناس اللي تعودوا انهم يعيشوا معاهم من قبل قد تتكون الأسرة من إيه؟ من الوالدين او احد الوالدين ممكن في النزوح ده حتى ناس بيروحوا مثلا لمنطقه يعني مثلا احنا نتكلم عن دوله زي سوريا ناس راحوا لمنطقه زي اسمها آه، ادلب وناس راحوا المنطقه اللي هي حصل فيها بدات فيها ال ال الانتفاضه اسمها إيه يا ربي مش فاكر المدينه اول ما حصل في ال ال ال اسمها ايه يا ربي مدينه اخرى حمص او او او او دير الزور دير الزور دير الزور ممكن بالانفصال ده ودي تحت اداره آه، حكم معين تحت حكم معين ممكن الام والاب ينفصلوا بعض الأطفال ايه ينفصلوا بعض الاقارب فالوالدين في كون الاسره دي تكون من الوالدين او احدهما للانفصال بسبب الاسباب القهريه للنزوح ثم بعض الاقارب والاصدقاء والجيران كلهم موجودين ان وجدوا في اعداد غفيره من الغرباء لم تتعود الاسره على العيش معهم حتى لو كانوا سوريين حتى لو كانوا يمنيين حتى لو كانوا عراقيين ما عرفهمش غير لما كنا عايش في الضيعه بتاعتك ولا عايش في الحي بتاعك الى اخره. فيصبح النسيج المجتمعي المحيط بالاسره وخاصه الاطفال غير معروف لكثره وجود الغرباء. غير معروف لكثره وجود إيه الغرباء. بنرحب بالاستاذه اماني الصواف اهلا وسهلا بيكي. ويكون عدد طبقات الحمايه للاطفال هنا خمسه اللي هم الاقارب والجيران والاصدقاء زائد الاب والام. لو كانوا دول نازحين داخل يعني لو الاب والام ومعاهم الاقارب والجيران والاصدقاء يبقى في خمسه ايه اللي هم طبقات وقد ينخفض العدد الاربعه في حاله وجود احد الوالدين فقط والولد الثاني مات او انفصل عنهم ويبقى على الاقارب والاصدقاء والجيران وقد ينخفض الى واحد او اثنين او صفر في حاله عدم وجود الوالدين على الاطلاق ممكن الاطفال بينفصلوا عن الايه الاباء حتى لو كان الامر ده في داخل الوطن نفسه فبتوصل العمليه لواحد طبقه واحده او طبقتين او صفر الى اخره كل اطفال فقط فلو كان الاطفال فقط موجودين يبقى ما فيش لا لا اب ولا ام ولا جيران ولا اصدقاء للعيله ولا اقارب بيبقى الدوائر المحيطه بيهم صفر كلهم غرباء غرباء غرباء هنا بقى هنقول ده بيشكل عبء اكتر عبء نفسي وعبء عصبي على الاطفال وعلى الام لو كان لوحدها وعلى الاسره لو كانت في مجتمع غريب زي ما احنا بنتكلم عنه زي كده ده بالنسبه للاسره بتاعت اللي هم النازحين اما الاسره بتاعت اللاجئين اللاجئ هو اللي انتقل من دولته او من بلده لبلد تانية يعني اللي خرج من الدولة السورية وراح لتركيا أو راح للأردن أو راح للعراق او راح للبنان دول يعتبروا لاجئين يبقى المجتمع مختلف قد تكون اللغه مختلفه قد تكون الثقافه مختلفه قد تكون الدين مختلف قد تكون العق... التقاليد والكلام مختلفه فده بيكون تحدي كبير جدا وقد تخرج الاسره وتت... وتتفتت الاسره ممكن يخرج ال... ال... الاولاد في مكان والام في مكان والاب في مكان او الام وبعض الاطفال في مكان والاب وبعض الاطفال في مكان الى اخره ده في حكايه ايه في الدول اللي هي الاخرى فبطحات الاسره سواء كان فيها الاب والام او عدم وجود الاب والام او انقسام الاسره الى انها بطحات بثقافه مختلفه غريبه ولغه مختلفه وتقاليد مختلفه وعادات مختلفه وديانات مختلفه الى اخره. واضح يا شباب؟ آه آه الدوائر أو الطبقات اللي بتحمل الأطفال قد لا تكون موجودة على الإطلاق إذا انفصل الأب والأم عنهم في اللاجئين بيكون الوالدين أو أحدهما مع الأطفال ونادر ما نجد أقارب وجيران وأصدقاء خلاص أو بيكونوا الأطفال فقط أو بعض الأطفال فقط للأسباب التالية موت الأب والأم أو انفصال الأب والأم عن الأطفال بعض الأطفال بينفصلوا عن باقي أفراد الأسرة أي أن الدوائر أو الطبقات التي تحمل الأطفال قد لا تكون موجودة على الإطلاق وفي كثير من الأحيان غالبا ما لا يكون مع هذه الأسرة أقارب لأن ده لاجئ مش نازح لاجئ ولا أصدقاء ولا أي حد فتتراوح الدوائر والطبقات الحامية للأطفال ما بين صفر واثنين في أحسن الأحوال ونادر نادر نادر لما تبقى ايه اثنين ومش ممكن هتكون ثلاثة لان هتحاط بغرباء في, في وطن اخر غرباء في وطن اخر ده بالنوع الثامن من انواع الاسر اللي احنا بنواجه مشاكلهم لما بنشتغل مع اللاجئين ها اللي هم خرجوا من بلادهم وانفصل عنهم الاب والاب أو الاب والام او الاب او الام او وانفصل الاطفال عن بعضهم البعض بيعيشوا في الغربه والغرباء طيب النوع التاسع الام المعيله ده الام المعيله اتعلمناها لما جينا هنا في بريطانيا وعرفنا ان حريه ممارسه الحياه ما بين الشاب والشابه زي الميه والهواء بحب اتنين سوا يا هنايا في حبهم الميه والهواء فده كان ليلى مراد اعتقد وحسين صدقي المهم في في هذا الامر بتكون ايه اللي موجود عندنا؟ بيكون عندنا اللي هو آه، الاسره المعيه دي احنا بنسميها آه، ال single parent بالانجليزي آه، وبتكون في الام هي متحمله كل المسؤوليه اللي هي بنت صغيره وانا حضرتك حاول قصه بردك حصلت لي اول ما رحت بريطانيا في سنه 1900 اول 78 انا وصلت بريطانيا اخر 77 وبعدين رحت على بلد مدينه اسمها بريستوس وانا قلت القصه دي قبل كده كنت واقف على على البحر او على اللي هو بتفرج على البحر الجميل جماله كان جنبي شاب صغير يمكن 17 18 سنه وشاب صغير يمكن 15 16 سنه واخد بالك ومعاهم طفل صغير كده في عربيه وبيتكلموا مع بعض وانا بت... انا انا متمتع بايه؟ ان انا ابص للبحر لقيت البنت بتصوت وبتصرخ وبتعيط ولقيت الولد مش موجود هرب فتمثل ليا ان الامر العلاقه بين الولد والبنت انتهت وترك الولد هذا البنت بهذا الطفل الرضيع وده اللي حاصل من المجتمعات اللي بتسمح لمثل هذه العلاقات ان تقوم دون قيد او شرط على العموم هم بيسموه اللي هو الزوج المتعارف عليه الكومن لو هازبند الزوج القانون ده يعني زوج زوج المجتمع يعني كثير جدا من الاحوال دي كان بعض اصدقائي اللي هم بتوع امراض النساء والولاده كان لما يجوا يقولوا للبنت وهي حامل انت حامل من مين تبتدي تفكر مين كان اللي هو عايش معاها في الفتره دي فدول بت... البنت بتترك كامراه بقى بمجموعه من الاطفال كل طفل قد يكون له اب مختلف عن اب التاني شفتوا قد ايه فالراعي لمثل هذه الأسرة حتى لو كانت الدولة مستقرة وقوية وبتدعم الأسرة هي الأم صاحبة المشكلة هي الأم صاحبة الأطفال تصبح الأم داخل هذه الأسرة هي المسؤولة الأولى عن طفل أو مجموعة من الأطفال أنجبتهم من أصدقاء مختلفين دول بنسميهم أزواج متعارف عليهم وفي هذه الأسرة تتوفر الحماية من الأم اللي هتكون مضطربة نفسيا أما عن الأصدقاء أو الأزواج المتعارف عليهم فقد يسوموا هؤلاء الأطفال أشد العذاب لأن صديق الأم ده مش عايز وجع قلب بقى هو عايز يجي يقعد مع الأم يريح نفسه يجي يعيط بالليل ما يصحى بالليل فقد يسوموا شغل العذاب وإحنا شفنا اللي بيحصل للأطفال في مثل هذه الحالات وقد تحصل عليهم اعتداءات جنسية من الآباء بالذات للبنات أو للأطفال الصغيرين وقد لا يعرف الطفل نفسه اللي هو ابن الام ده مين ابوه لان الام مش عارفه مين ابوه وقد كثيرا ما يتحول هؤلاء الاطفال الى اطفال شوارع اما ان استقر استقروا مع الام فسوف يحاطون بايه بقى آه، الام اصدقاء الام بعض اقارب وجيران الام يبقى بنتكلم على في احسن حاله ثلاث طبقات ثلاث طبقات في احسن حاله الأم أصدقاء الأم وجيران الأم واحتمال بعض الأقارب الأم ده في أحسن حال اتنين لتلاتة صعب بتبقى واحد طبقة واحد ده بالنسبة للأسرة المعيلة اللي الناس بتتكلم عنها موجودة في الغرب موجود منها ملايين الأسر الأسرة الأسرة العشرة هي أسرة أطفال الشوارع أطفال الشوارع سواء كان الاب والام موجودين هما في الغالب بيكونوا ما بيشتغلوش في الغالب بيكونوا يعني والعياذ بالله بيسرحوا اولادهم في الشوارع علشان يشحتوا او عشان يعملوا اي شيء آه، يدوي كذا علشان يتكسبوا الاطفال هنا بيتعرضوا لمين في الشارع بيتعرضوا لناس غرباء سفله كلهم كلهم بلا استثناء طمعين في الاطفال دول بوجهات نظر مختلفة بوجهات نظر مختلفة أسرة أطفال السعودية دي بيعيش فيها الأطفال سواء كان الوالدين موجودين أو أحد الوالدين موجودين أو عدم وجود الوالدين لانقطاعهم عن الأطفال دائما وبصفة أساسية في الشارع واحنا فاكرين الأفلام المصرية القديمة فيلم جعلوني مجرما ده اتعمل وعمل فريد شوقي آه، رحمة الله عليه وقبليه كان فيلم قبل كده ليوسف وهبي سنة 1951 أو 50 كان عمله يوسف بيك وهبي وكان بيتكلم عن أطفال الشوارع يعني أطفال الشوارع دي ما كانتش حاجة مستخبية على المجتمعات أنا بتكلم من 70 سنة كان في أفلام بتتعمل عملها يوسف بيك وهبي ها عن فيلم اسمه قضية أطفال الشوارع آه، فبياخدهم الفسدة والأشرار والغرباء وفي حالة وجود الأبوين أو أحدهما قد لا يستطيع الأب والأم أنهم ياخدوا بالهم منهم ممكن يكون الأب يكون عنده مشكلة معينة أو يكون عاطل أو يكون بيشرب حاجة أو بيشم حاجة إلى آخره إلى آخره إلى آخره فقد تكونوا الأب والأم ما يقدروش يحموهم حتى ما بيسو ما, ما, بي ما بيمثلهمش أي طبقة أو دائرة من الحماية ده حالتهم النفسية أو حالتهم العصبية أو حالتهم البدنية أو حالتهم الاقتصادية اما لو الاب والام مش موجودين يبقى دول هيكونوا صفر طبقه طبقه صفريه ملهاش اي نوع من الحمايه يبقى الاطفال زي ما احنا شفناهم في فيلم اوليفر تويست اللي هو كان الانجليزي اللي عمله اوليفر ريد وكان فيلم رائع جدا في اعتقد في الخمسينات او الستينات من القرن الماضي وزي ما انا قلت الفيلم بتاع فريد شوقي بتاع جعلوني مجرما وزي ما قلت الفيلم بتاع يوسف وهبي واسمها آه، مش فاكر مراته كان اسمها ايه محترمه جدا يعني يعني مش فاكر انا اسمها يعني مش جاي على على آه آه ان شاء الله يعني واخد بالك آه ان هي آه، يا ربي نسيت اسمها فدي يعني يعني يعني نتكلم عن ظاهره من من 70 سنه او 80 سنه تبقى صفريه ده بالنسبه لاطفال الشوارع النوع ال 11 اطفال غير معلوم النسب زي ما حصل ان يعني انا شفت الموضوع ده في جنوب افريقيا ان المراه بعد ما حملت حطت ابنها في ازازه بلاستيك ورميته في وسط حقل من الحقول عشان يموت لكن ربنا كتب له الحياه فاحد الفلاحين شافه وخده وطلعه من الازازه ورباه واصبح طفل دلوقتي لا عارفين امه مين ولا ابوه مين ده غير معلوم النسب شفناها كذلك في بعض الافلام اللي سجلتها ولغايه دلوقتي بنلاقي اطفال قدام الجوامع واطفال بيترموا قدام الكنايس واطفال بيترموا قدام المستشفيات غير معلوم النسب فبناخدهم للملاجئ خدهم الملاجئ بتاعت الحكومه فمين الام اللي بتحصل بقى بتصبح الام اللي بتطلع اللي هي الام اللي بتطلع هي اهلا بقى بالاستاذ كريم مصعد الام اللي بتكون موجوده هي الام البديله الام البديله وانا شفت بعض العمارات في مصر اللي عملتها مؤسسه الحصري آه، الشيخ الحصري رحمه الله عليه وكان جايبين مع كل في كل آه، في كل شقة آه، أربعة أو ستة أطفال مع أم بديلة امرأة يعني سنعمل كأمهم الأم البديلة هي الأم هي المشرفة أو المشرف ده بيكون الأب والأم على الأطفال وفي كثير من الأحيان بتكون امرأة هنا في بعض الأحيان قد يكون رجل وهنا أو هنا أجي وأقول بالخط الأحمر والخط الأسود لا يعني لا يعني لا يعني لا فلا بد أن يكون الأمهات والمشرفين على هذه المؤسسات بالإضافة للمشرفين على الأرامل والأيتام والنساء هم نساء ولا يكونوا رجال ونحتاجنا للرجال أنا لسه فيه هقول لكم في احد البيوت اللي هي بتاعت المراكز الاجتماعيه من يومين اكتشفوا ان آه، آه، الحارس مش الحارس اللي هو المشرف او المشرف على البيت ده تعرفوا عمل ايه يا شباب؟ مكتوبه بقت فضيحه في الجرايد اغتصب امراه عندها آه، يعني فاقده الوعي عندها 92 سنه ايه القرف ده؟ ايه النتانه دي؟ واصبح فضيحه وادوا 10 سنين سجن طبعا هو عرف عرفوا عرفوا الجريمه دي ازاي؟ لان الست الكبيره دي وهم اولادها بيزوروها تعرف قالت لهم ايه؟ ارجوكم انا مش امنه هنا خدوني معاكم. فالعيله عملت حركه كويسه انها حطت كاميرا خفيه ها موجوده في الاوضه من غير ما تقول للمشرفين. ده المشرفين من غير ما تقول للمشرفين. فلما حصل اللي حصل ده الفيلم اتسجل. فجابوا الراجل صوت وصورة ثلاثة دقايق ثلاث ابعاد اربع ابعاد وايه 92 سنه يخرب انا مش عايز مش مش انا مش عايز مش عايز نرفض اكتر من كده فلذلك لا والف لا ومليون لا وتريليون لا لان يكون رجل مشرف على الاطفال هل ده معناه ان النساء ما بيخطئوا بيخطئوا بس الخطا عندهم اقل قلب كثير من الخطا عند الرجال تصبح الام هنا هي الام البديله والمشرفه او المشرف على الاطفال وفي كثير من الاحيان ما تكون امراه وفي بعض الاحيان رجل اما عن رايي الشخصي رايي انا الشخصي هاني البنا فهو ان يكون الامهات والمشرفين على هذه المؤسسات بالاضافه للمشرفين على الارامل والايتام نساء ان اس ا وان احتجنا للرجال فيكونوا مسؤولون عن الاعمال اللوجستيه وبعض الأعمال الإدارية المكتبية ولا يكن لهم تواصل مباشر مع الأطفال والأرامل ده رأيي اللي حقابل بمين ربنا سبحانه وتعالى وتصبح الأم البديلة والمشرفات الأخريات هم الأم والأقارب خلاص ما فيش هم دي الأم والأقارب ويصبح الأطفال في الملجأ هم الأصدقاء والجيران ولا أدري كم عدد دوائر أو طبقات الحماية التي سنكفلها للطفل هنا واحدة أو اثنين على الاكثر من 40 طبقة اللي هي في الأسرة اللي فيها الأجداد من الأب والأجداد من الأم عايشين والأب والأم إلى زيرو أو واحد أو اثنين واسأل السائل منا ده سؤال بقى غالي أليس الملجأ نفسه درجة أو دائرة من دوائر الحماية؟ أنا أقول أو لأ ايوه اه وايوه لا ايوه اه وايوه لا ها هو ايوه لانه بيحمي الاطفال من مخاطر الشارع مخاطر المجتمع في السن المبكر ده فاه لكن لا لانه هو بيخلي التكوين ال ال ال ال ال ال تكوين الطفل ضعيف التكوين الفكري التكوين الثقافي ضعيف لان ما تعرضوش ما بينزلوش الشارع يتخانقوا مع بعض يلعبوا كوره ويروح لخالته وعمته وجيرانه واصحابه واصحابه في المدرسه لا فبيكون ايه تكوينه ضعيف الثقافي والفكري اللي بتخلي شخصيتهم قويه فيطلع الولد ضعيف لكن مع ذلك هو احسن من انه يترموا في الشارع احسن من اطفال الشوارع ده بالنسبه للاطفال غير معلوم النسب واللي بيعيشوا في الملاجئ بيصبح عدد طبقات الحمايه واحد او اثنين بالكثير قوي من 40 من 40 طيب النوع ال 12 اللي هم النزلاء في السجون المعتقلات والأسرة المختطفين قسريا والجيوش لما بتخش الايه الدول نتكلم في الأول عن معسكرات التعذيب احنا شفنا معسكرات التعذيب دي موجودة في البوسنة 92 ل 95 وازاي كانوا بيغتصبوا البنات اغتصاب منهجي بحيث كانوا بيدوا الجنود الصرب آه، حبوب علشان الانسان منهم يمارس الاغتصاب أو الزنا خمس أو ست مرات في اليوم والبنت البوسنوية والمرأة البوسنوية كانت بتغتصب خمس أو ست أو سبع مرات كل يوم يعني حاجة ما ما نقدرش نتخيلها كانوا بيحبسوا البنات دول لغاية تبقى حامل خمس أو ست أشهر وبعدين يطلقوهم علشان يفتتوا التكوين الأسري للمجتمع البوسني ده في 72 95 شفنا دي أيضا لما دخلت الجيوش المنتصرة ألمانيا بعد هزيمة ألمانيا لدرجة ان في اكثر من 2 مليون كما يقال آه، فتاة وامرأة طلبوا الانتحار من الدكاترة بتوعهم عشان عارفين لما بيخش ودخول الجنود اي مكان منتصرين فيه سواء كان في اوروبا او في من من قديم الزمن المغول التتار اللي كذا اللي كذا اللي كذا بيهتكوا اعراض اضعف الكائنات اللي موجوده اللي هم النساء والبنات والاطفال بعد سقوط برلين لقد اغتصبت عشرات الآلاف من الفتيات والنساء البوسنويات اغتصابات ممنهجة ومبرمجة من جنود الحكومة الصربية بعد اعتقالهم في معتقلات تعذيب لأشهر حتى يحملنا وأصبحنا غير قادرات على الإجهاض أما في حالة اللي هو القيام الحرب العالمية الثانية رفض قام جنود الاحتلال آه، من الجيوش المنتصرة باغتصاب أعداد قد تصل إلى مئات الآلاف من الفتيات والنساء الألمان ده بالنسبة لمعسكرات تعذيب ودخول الجيوش المنتصرة اللي بعدها كل ده بقى لقد أدى هذا الفحش الإجرامي إلى ولادة مئات الآلاف من الأطفال معدوم النسب أطفال معدوم النسب وأصبح هؤلاء الأطفال يعيشون مع مين؟ مع أمهاتهم المدمرة نفسيا لكن كانوا بيقولوا إن في حال ألمانية قد يكون عدد الأطفال اللي ولدوا حوالي نص مليون أو أقل يعني الرقم مش مش دقيق لكن يعني إذا حدث ان أنهم اغتصبت هذه الأعداد الكبيرة من النساء والبنات مش حن مش ما نعتقدش أن في الوقت ده آه، مع عدم وجود القدرة على الإجهاض أنهم هيكونوا إلا بمئات الآلاف من الأطفال فأصبحت الأمهات تعيش في عزلة شعورية ومجتمعية فرضتها مين بقى الأم على نفسها لأنها مكسورة مكسورة الواحد يتخيل مثل هذا الأمر لما يحدث لبناته أو لإخواته أو لقرايبه من جهة كما فرضها عليها المجتمع من جهة أخرى فتعزل الأم نفسها وأطفالها عن الأقارب والأصدقاء والجيران خيب ما يعني حاسة إنها يعني ذليلة وعملت شيء فظيع يعني ما هي ما عملتش هي اغتصبت للأسف والعياذ بالله يصبح على طبقات حماية الأطفال في هذه الأسرة طبقة واحدة أو طبقتين على الأقل إن تعاطف مع بعض الأقارب أو الجيران أصلا وفي حالات نادرة قد تصبح ثلاث طبقات لأن مين هيتعاطف يقول لك طب ما أنت أصلك كنت موتي نفسك موت نفسها إزاي؟ يعني أنا زي... واحنا في البوسنة من من قبل قبل الكوفيد من 2018 2019 في مذبحة سربرنيتسا اللي راح فيها 12000 و14000 بوسناوي من الرجال آه، القائد الصربي لقى اجمل بنت في المدينه اما مسكها كده وقال الجنود حطوها عندي في المكتب بتاعي البنت طلعوها المكتب الدور الثالث هكذا تروى القصه فالبنت عارفه ايه مصيرها هيكون قامت رمى نفسها من الشباك ميته كلها بقى ماتت آه، شهيده باذن الله سبحانه وتعالى ماتت كذا على حسب نيتها حسبها ربنا سبحانه وتعالى اخت تانية من بناتنا في البوسنه انا فاكرها في تزله في تزله معسكرات الاعتقال حصل فيها اللي حصل بدون بدون ذكر يعني فخرجت هائمه على على نفسها في الغابات ما استحملتش الصدمه العصبيه اللي حصلت لها وايه يعني سيستم نظام نظام يعني حاجه مبرمجه وهي في الغابات في توزلا قامت ماسكة آه، اللي هو آه، الحزام بتاعها وربطته على رقبتها وحطت الدبوس في رقبتها وقتلت نفسها ودي كانت أحد القصص اللي نشرتها جريدة الجارديان في هذا الوقت وأثارت ضجة عالمية كبيرة جدا في أوروبا وأمريكا هنا البنت اللي بتنتحر آه، سواء كانت انتحرت قبل الاغتصاب او انتحرت بعد الاغتصاب يعني دخلت في حاله نفسيه ما حدش عارف يعرفها الا هي الا هي فقط وربنا سبحانه وتعالى فلو فلو النساء دول اللي هم اصبحوا امهات لهؤلاء الاطفال اعتزلوا المجتمع هتبقى دي شيء هم بياخدوا جنب وده حصل في القران لما السيدة مريم عليه السلام جالها آه، الملك وقال لها يعني آه، هتحملي فخدت مكان بعد عن المجتمع كانت مكسوفة وكانت زعلانة وكانت حاسة بالخجل وحاسة بالعار ولما خدت سيدنا عيسى على كتفها وقالت لهم يا مريم ما كانت امك ما كان ابوك اه إيه، يعني يا ابن يا ابن يا, يا, يا بنت هارون ما كانت امك بغيا يعني إيه اللي انت جايباه على كتفك ده يا مريم ودي السيده مريم وسيدنا عيسى عليه السلام في أسرة النزلاء السجون والمعتقلات وحاليا دلوقتي أصبح 60 نيلة على كل الدول القمعية اللي بيحكمها عسكر بيحكمها ناس أمن ما فيش أي حرمة لأي فتاة أو أي امرأة يعني المعتصم الست قالت هو ومعتصماه فقومناها جيش دلوقتي مفيش معتصماه ومفيش محمداه ومفيش وما ومفيش اي نيلاه في السجون والمعتقلات ده بيحصل ولو احنا رحنا فتحنا ملفات في اماكن مختلفه في دول كتيره هنلاقي موجود يتعرض الافراد فيها التعذيب الجسدي والنفسي والعقلي والاغتصاب الجنسي للنساء والفتيات وحتى للرجال حتى للرجال عشان يذلوهم وهذا ما يحدث داخل كثير من هذه المؤسسات وينتج عنه حمل سفاح للفتيات والنساء فلدنا أطفالا غير معلوم النسب هذا يحدث الآن داخل الدول ذات الأنظمة القمعية الأمنية والعسكرية والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله ففي حال الاطفال غير معلوم النسب يصبح عدد طبقات الحماية في هذه الأسرة طبقة واحدة أو طبقتين إن تعاطف معها بعض الأقارب والجيران وقد تصل إلى ثلاثة وهذا طبعا نادر نادر نادر نادر نادر أو قد تكون زيرو مش حد طيب اللي بعد كده أنا كده تقريبا خلصت بس هلخص المحاضرة اللي فاتت ده الجزء الاولاني والجزء الثاني استعرضنا في الجزء الاول والثاني انواع الاسر 12 اسره التي تعيش داخل المجتمعات دلوقتي في بعض الاحيان قد تتعدى 12 نوعا كما استعرضنا على الطبقات او الدوائر التي تحب الطفل وتحمي الطفل داخل هذه الاسره قد تتراوح من 40 طبقه لزيرو طفل صفر واتضح لنا من هذا العرض ان تسع اسر من هؤلاء يحتاجوا دعم نفسي تسع أنواع من الأسر يحتاجوا دعم نفسي يعني 5% قف على العموم عدد الأسر مش ممكن يكون 12 بس في ممكن بعض الناس يقول لك لا أنا أعرف 15 نوع من أنواع الأسر أعرف 20 25 كل واحد يحدد الأسر على حسب ما بيقول أنا بتكلم على خبرتي أنا المحدودة قد اتضح لنا من خلال هذا العرض أن تسعة من عدد الاثنى 12 أسرة يحتاجون إلى دعم نفسي وهذا لا يعني أن الثلاثة التانيين في بعض الأحيان تحتاجوا لدعم نفسي أيضا لأن احنا دلوقتي عايشين في مجتمع أو في عالم فقد الإنسانية فقد الرجولة فقد الكرامة فقد الحياء فقد القيم فقد التقاليد فقد الحرمات فقد كل هذه الأشياء حتى الثلاثة اللي احنا قلنا عليهم في الأول دول مستقرين ممكن نفسهم هم يتعرضوا لاكثر من كده 7 ل 12 نوع من الاسره محتاجين دعم نفسي هذا يؤكد لنا الحاجة الشديدة لإنشاء مثل هذه الوحدات داخل المؤسسات الاجتماعية والإنسانية لكي تتعامل مع مثل هذه المشاكل المركبة والمعقدة لابد ولابد ولابد فعلى المسؤول مسؤولي المؤسسات الاجتماعية والإنسانية في المجتمع أن يعو يعو يعو يعو مدى تعقد الأنسجة المجتمعية التي يعملون فيها ما يبقاش عايشين كده في معزل عن الآخرين مدى تعقد الأنسجة المجتمعية التي يعملون فيها وكي تتواءم جمعياتهم ومؤسساتهم فكريا وثقافيا ومهنيا وهيكليا وحرفيا مع المشاكل المعقدة المركبة في المجتمع مع كل هذه المشاكل المختلفة التي تواجه هذه المجتمعات بمعنى يعني ايه بمعنى بقى؟ قول بمعنى زي ما كنا زمان واحنا صغيرين أنه كلما تعددت المشاكل المجتمعية كلما استوعبت هذه الجمعيات والمؤسسات هذه المشاكل كلما تعددت كلما استوعبت كلما تعددت كلما استوعبت يعني ايه ازاي تعمل دراسات ميدانيه لاكتشاف جذور المشاكل وللاسف احنا كل جمعياتنا وكل مانحين لا يؤمنوا بالبحث والابحاث للأسف للأسف عمل دراسات ميدانية اكتشاف جذور المشاكل عمل أبحاث لمعرفة الإحصائيات التي تشكل الحجم الحقيقي لمشاكل المجتمع ممكن واحد يقول لك ده أنا عندي البلد كلها خربانة فهي ممكن تكون مثلا ظاهرة بسيطة في قرية من القرى لم تخرج لحتى المحافظة أو المدينة عمل أبحاث لمعرفة الإحصائيات التي تشكل الحجم الحقيقي لمشاكل المجتمع ايجاد وسائل مختلفه لمواجهه هذه المشاكل طبعا على خلاص عملنا البحث وعملنا الدراسه وعملنا الاحصائيات يبقى لازم اواجهها اواجهها عشان اوقفها اعمل مجتمع منها نمرة أربعة استحداث تخصصات لإدارات جديدة داخل الجمعيات ليه؟ لأن أنت أصبح عندك دلوقتي لو احنا بنتكلم عن الأطفال اللي ما بيخشوش المدارس في من السوريين يمكن 2 مليون بيعملوا إيه في الشارع؟ او اكثر من 2 مليون اليمنيين كنت انا لسه بتكلم مع احد الزملاء الزميلات اللي كانت موجوده عندنا اليوم بتقول لي الطفل ما يعرفش من الطياره الا شيء واحد انها بترمي عليه قنابل الطفل ما يعرفش ان الطياره دي في يوم من الايام هو ممكن يركبها عشان يروح يتفسح ما يعرفش قالت لي انا كنت قاعده في اليمن وخرجت من هناك لما رحت الاردن بقيت كل تخيلاتي للطيارة صواريخ وهي امرأة في الأربعين في عمرها مش مريضة زميلة ليها دخلت في, أزمة نفسية وعصبية من اللي شافته يبقى إيه؟ استحداث تخصصات لإدارة لإدارات جديدة داخل هياكل الجمعيات المؤسسات كانت تعمل هذه المشاكل ما ينفعش في الجمعية بقى أكون هاني البنا او علي او حسنيه او عليه الى اخره يقول طب انا بعمل مشروع واحط كده في ايه حته دعم نفسي ما تنفعش يا بابا انت مش متخصص وانت مش متخصصه لابد تكون اداره للدعم النفسي او قسم للدعم النفسي او وحده للدعم النفسي يديرها دكتور نفساني ومعاه اخصائيين اجتماعيين ومعاه اخصائيين اجتماعيين يفهموا هم بيكلموا الناس ازاي ومن ثم على كل هذه الجمعيات والمؤسسات ألا تظل قابعة متحجرة متكلسة متقوقعة في معزل عن واقع عمل الحياة داخل المجتمعات ما تجيش البنت اللي اغتصبوها في في في في, في سجن من السجون او في معتقل معتقلات زي ما احنا عارفين دول هي فاجره مش فاجره لا مش فاجره الفاجر هو اللي عمل كده الفاجر هو اللي دخلها المعتقل ودخلها السجن عمل فيها كده وهكذا فذلك ومن ثم على كل هذه الجمعيات والمؤسسات التي تظل قابعة متحجرة متكلسة متوقعة في معزل عن واقع العمل الحياة داخل المجتمعات وهذا ما سوف نناقشه الأسبوع القادم إن شاء الله في الحلقة أو في الجزء الثالث يبقى احنا وصلنا للجزء الأول موجود عندكم في الرابط في على الفيسبوك والجزء الثاني اللي بتكلم فيه دلوقتي واللي واللي ما شافش العرض هنبعته له بعد كده هو في آه، على اليوتيوب والاسبوع القادم ان شاء الله هنكون في الجزء الثالث اللي هو كيف نعمل هذه الوحده آه وغدا ان شاء الله هيكون نفس المحاضره باللغه الانجليزيه في نفس الميعاد غدا نفس المحاضره في نفس الميعاد وانا بشكركم جميعا على حسن استماعكم ليا وربنا آه يجزيكم خير وشكرا على صبركم على يعني بعض اللي هو انفعالاتي على مثل هذا الموضوع اللي هو مهم جدا جدا واحنا عايشين فيه ليل نهار عايشين فيه ليل نهار والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته